ndaanaan moy recevoir aujourd'hui nee la dalal nañ fi ay artistes dalal nañ fi ay woykat dalal nañ fi vraiment ci xéetu woykat dalal nañ fi ay mbalaxman dalal nañ fi aussi li nga xamantene ne moom moo ay rappeurs mais tay nak euh, vraiment dañ fi dalal suñu premier comédien s'agissant de El Pocho nee le quel que soit votre talent talent boo munti am nous vous disons à chaque fois nos portes sont grandement ouvertes ici c'est nous à Sangomar TV bépp talent boo munti am yow mi di ndaw ñu ngi lay wo nga ñew fi ci biir saint talent ñu fësal sa talent pour que tu puisses euh, comment dire pour que tout le monde entier puisse te connaître à travers tes talents ayca mo ngi non ginnaaw Eh, kaddu yi nag français yi bu déggee ngeen mhm. <laughs> jéggal ma dafa xaw a sant noonu mhm. waaw maa ngi nuyu waa sango maar tv ah mhm. lah di la jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax télé bi la jege di la wan sa bopp ba ngay seen sa bopp bu baax a baax waaw nuyu naa leen bu baax di nuyu samay am di jàmm samay soppee ñi ma bëgg di ma safo te di ma titoro maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ay ca moo ngi noonu woo loolu nekkoon nuyoo el pëcco ne nga nuyu nga ñëpp vraiment dafa mel ne nuyu moom bàyyiwoo kenn ñëpp ñoo ci biir mais el pëcco tey li nga ne la Euh, dina len wax lu reuy lo xamni ni foo ma expliquer que ko wa sango Sangomar TV. Hmm. parce que nëb bi naxuma ko woon sax génne fi non sérieux. acca nëb yi naxuma ko fi won indi. lay wax ni mais lu mënta ñàkk la parce que li dañ mako commander commandé fan lañ ko commander jógee ñëw fii. waaw oh. ma sol ko indale ko fi mm-hmm. te ci sama chemise. Mm-hmm. ak sumay verre lunette. Mm-hmm. lepp soko bolé muy ñamu mbam <laughs> <laughs> ñamu mbam ouais. kon daal su ma déggee bu baax a baax li nga sañ sa ñamu mbaam la tudd ñamu mbaam la tudd ah eh, eh, el bojo kan mooy ak kan mooy lah ak kan mooy sa course yow kan moo lay course ba tax ngay génne fii nii wala kan mooy sa styliste tamit waaw man sama styliste mu mm -hmm. tudd euh, ki nga xamante ni si mooy turki Turquie, waaw Turquie. Comme mhm. les lu ma lu rafet mhm. lu baax mhm. Turquie, moo koy jox ma ko ma ko ay di ci daanu leer boo a man samay kubu tubéy amul fenn amul pas voilà pat laa koy def yu ubbeek yoo xam ne ñépp dinañ ci xaj wee <laughs> El Pocho xam nga tamit lu jaar say xeetu vert sa xeetu beer wee Berry, yi ki samay maam laa ko parce que ñun suñ daan ñëw ci ay nit di yoon bi day commencé est-ce que. di commencé mm-hmm. mais sama ma ne ma verre di ko tax ndax ngay sauver nit ñi. ndaysan mo ma lay dimbalé ci sama di ko tax. Mm-hmm. kon Je suma bu a baax. Je <laughs> depuis ci Je ci est-ce que. Eh, xam nga dañ vraiment euh, Sangomar TV ay kuñ dalal ba kee dem rek nga ne kii moo gën a graw ak ki ca el pocho mm-hmm. tey vraiment nee man damay am fierté dalal la ci plateau yi ya, parce que ndaa naan nga seetaan naa la fu ne gis naa aussi sa talent comme ni ñu koy waxee rek tey ndaw bu tollee si yoon am talent day baax aussi ñu fësal liggéeyam el pocho tey man lu xaw jaaxal ya ci tur bi el pocho lu ko El Pocho nak dafa nek tour bo xamni dafa yem sax aduna hmm wa yem wa senegal hmm mais tay ji lolou nga ma laaj dama ci sawra tontu bu baakha baakha baax wa El Pocho sama ben way ndaysan mom momako tuddé hmm wa kuñ nan Baydam Diouf Baydam Diouf Baydam Diouf mom mhm. momu tuddé El Pocho mhm. parce que dama ñew rek un jour mu am ben scénario bo xamni daf ko bind xol ma ci affaire yi may def ak zessi rek mhm. mu no li kenn mënu mako jéwal ko dul yaw barko lu mu tuddu mu no El Pocho man ko jël na ko ma El Pocho El Pocho fa la jógee. foofu lañ jëlee El Pocho bi jox la ko. El Pocho fa la jógee. El Pocho bi mhm. Yeah. te El Pocho bi man dafa dem ba ci biir may laaj est-ce que El Pocho entraîné succès El Pocho bi ci boppam. yeah parce que c'est bi dafa am doole temps yi fu ñu toll non non non non non raw na ëpp na. pourtant mhm. su ma waa ngi koy wax ba may ñëw. parce que euh, rond point Cambérène bi. embouteillage bu mag mo fa am ta man maa ko waxal ah. al pocho ding ma daane tay ci plateau bi mais nit ñi fu ne lañ may wowe di ñew sama kër man neena len xawma won six ni lay def nit mais nañ def nank doomu jambour la mais sumay teud ñu may yé sumay nelaw ñu may yé mais six nak hein hein ok al pocho est ce que doomu baal man tamit ouais <laughs> voilà el pocho nek na nit ko xamni mom bu xese ba dugg ci benn mbir rek mhm. da ci dem ba jeex tax mhm. voilà est ce que el pocho tay euh, mon nañ xam da el pocho comme gaay ñu koy waxe el pocho kamon town wala boy town el pocho da bolé lepp mom mhm. da bolé kamon town bolé boy town jaxasa mélanger di leen ko jox ci num leen di nexé légui la mo waral tay nga bolé ñaar bolé boy town bolé li nga xam mo nek kamon town kamon town dafa am say origine xamanteni tay dekuñ euh, dakar wala yow sa bop da nga dekk dakar man dakar la dëkk mhm. mais am na samay mbokk yoo xam ni mhm. ñu ngi fee ne dëkk ba dëkk ba voilà mhm. te tey jii nii ni ñi may bégee ci dëkk yi boo xoolee ñoo ëpp foofu keroog laa dem kaolax fii mais maa xa day daali si vêtement laa mujjee indaale dañ ko xotete baasul ba xëy démb mais gaal yi dafa naroon a xaar manaan leen def leen nank nank jël seen temps jël seen temps te ngeen xam ne el pocoo moo ñëw xalé bu xew xalé bi xew ci jamono borom ne papillon borom ñamu mbam man vraiment façon xétu sañsé bu ne jina dama dama néwon sa bu émission bi jéxé dama ñu ak nga solal ma mais vraiment li mom ñëmétu mo parce que genre yi dama bañ ma sol ko fi sama DJ na ma DJ Borzo vraiment mën nga tok kër ga quoi mais ben affaire da la lay xamal mm-hmm. du fekke da nga bëgg sa succès yok mm-hmm. sa talent yok mm-hmm. li ngay def ñu xam la ci yow nga sét ci El Pojo ak ay sañsem ci ñamu mbam dina la solal ba nga xamni dama mëna sañsé a un grand mm-hmm. grand frère mm-hmm. mon dernier day roy ci man moom boo gisee xeetu sañse am affaire yi muy def ni ci mais dama la ko ci suma yërmande ah waaye jëlal ci suma <laughs> ok bu baax na mu jël si yërmande El Bocco euh, vraiment dama gisoon si yow benn talent boo xamante ne balaa may woon gars exclusivité bi nga andi bi tey El Bocco dama gis El Bocco ci yeneen facette ci yeneen dimension El Bocco di def revue de titre El Bocco mel ni journaliste est-ce que tey li nga xamante man découvrir naa ko ci ginnaaw caméra yi tey mu nga ko woon mbokk yi nga xamante ne tey ñoom ñoo lay seetaan ci li nga revue de parce que dama bëgg nga pare fii rek sama technicien wax ak euh, sama DG ñu jël la nga ñu def revue de titre tey rek ñu signal la koku dama koy def legui acci refudé té na dal wé nako gaay déglu euh lu mënul ñaax la pour ma expliquer ko sénégalais uh ah, -huh. Ah han mm-hmm. parce que ben mère euh, ben pala bo xamné dafa jël domam mayé ko mm-hmm. ta neexul domam mm-hmm. dama koy expliquer sénégalais ñu comprendre acci mu ngi non sénégalais ya ñu lay dégg euh jeure ngeen jëf ubil seen xet bu ñëk las né ah xew xew xew xew bu reey reey bo xamné ci diwanu kër ma sar la xewé katcha daru salam de ben xalé bu jigen bo xamné amul sax 15 ans bayam jël ko may ko jëk jëk je bëggon ko ba gëmé ko way sey ba da defu sax ñaari wéx jëk je ne ko fa ñuqku ni yaq bu naqari dem outil deuxième femme jabax ji bu mu ñëw ba ca mom di laaj lan moko waral jeuk ji ne ko xol na ba xol set ba set mais meunatuma def adja munako lutax munako da nga saflewul <laughs> ca goxu ko ma sar la xewé xela be beut beut ya di joy jubali keur bayam bam deme ba ca baye wax ko baye ne ko xol na ba xol manit set ba set way sa jeuk ak yabul ken ndax bama koy jay jabar dama ci xolon ay saf ak ñak safle bam ci wax lolu nam non la deme dina ci am luma leer yow sama dom ga su mil sa silip nga alma so safle dina xam so saflewul dina xama dom jo su mil silip ba jox ko baje baje jël silip ba taf ko ca paxi bakan yow ya wax deug yàlla da doon sob soblu waaye xëm la ca ñaari weer yoo xam ne mënul fexe ba yeewu ba médecin yu ko doon fajaale ñoom it xëm nañ ca juróom benn weer yoo xam ne mënuñoo fexe ba yeewu ñu doon yee médecin yi ñoom it wax dëgg yàlla xamale nañ ca ñeenti weer yoo xam ne mënuñu fexe ba yeewu hôpital fan lañ yeewoo ay pann ndox lañ leen mujjee xir wax dëgg yàlla bàyyi ba mu yeewoo xool na doom ji doom ji na ko jàq mu ne ko jàq mu ne ko li ca sa jëkkër wax rek mooy dëgg yow saf la woo waaye dangaa ënd la bu beneen yoonatee nag na nga fexe ba say njit laay na nga koy fóot ca diwaanu Kër Massar la xewee waaye sama technicien bu ma jàppale wu regaan du may teel a dugal élément rek man dañ ma rey ci plateau bi. ba ci revue des titres ngeen tey revue des presse bi nga ne affaire bi coow la. coow la. mais coow la nga ne borom kër gi lu mu jot ak jabar. borom um kër yi dafa maitriser jabar ji muñ ko muñ mënu koo muñ mu dem utilu ko ñaaxeer. Mhm. parce que boobu mooy dàq bu gaaw bi xam nga am nga góor yoo xam ne ñoom seen xol bu tàngee ñaareel lañ lay utal. jabar ji ba ñëwee di ko laaj lan tax ne ko safle woo nekk moom lu ko ci xol bi te ko mais tamit leen di safle <laughs> safle a ne euh, dafa ñëw papa ji di papa ji <laughs> papa ji nu mujjee papa ji moom euh, da <laughs> di am lu muy xool ndax am dëgg naam dëggul di di sumi silibu silibu doomam mais ba mu ko tafee ci paxi baxen xëm na ca ñaari weer médecin yu ko doon faj moom paa bi xëmaa na ca ñeenti weer ña doon yee médecin yi xëm laaj yow Elfa yow. waaw xam naa man danga may mujjee gaañ rek wallaahi te suba maay am ngeen di plateau. El Pocho boo ma gaañee du ma la ko baal yàlla xam na loolu. waaw aussi di fàttali gars yi que ne ba léegi rek yéen a ngi ci direct bi vraiment. di seetaan DJ Bozo from Sokone du Sénégal ki nga xam ne moo nekk El Pocho. El Pocho nekk doomu Ndakaaru vraiment. dañuy def noonu aussi doxantu ci foofu ci Facebook bi di si ziar ku baax a baax nee naa la kooku mooy monsieur Danso vraiment mi ngi ziar nee na ma waa mes fils ki mooy kan. waxoo yaay kan. man la El Pocho. comédie nek lo xamanteni amna ñoo xamanteni tay euh, jox nañ ko lor surtout aussi némé ko ni ci bu baax baax bo génné ci euh, Sénégal manam ci réewum Touba bi mm-hmm. euh fi def comédie da ngay gis que né sofantal yow mi di koy def sax amna ci ben pass pass bo xamanteni boko ci amul sax mm-hmm. euh di nga muju génnaat euh, mm-hmm. nak ngay dundé ci biir milieu bi ak yang koy def waaw euh lañ nga ma tamit aussi lo luma intéressé la parce que tey jii nee mën naa ni aar boo ci xisee ba nekk rek. Mhm. yow dugg nga. Mhm. te sa personnage. ak mhm. sa personne du benn quoi. nit ñi pas des fois dañuy jaawale loolu. nit ki ak li nga xam ne moom lay jouer. waaw instant bi nag comédie nekk na loo xam ne euh, boo ko joxee gëddam. li ci bëgg lépp di nga ko am. waaye am na noo koy defee rek. après yow di nga mujjee xaar parce que dafa nurul dafa nurul loo xam ne métier dafa nurul loo xam ne dafa xaw a mel lu ñàkk fayda. te dafa am personnalité. voilà ndax euh, reetaan loo nit ku ne xam ne ni yombul mhm. ku ne xam ne ni reetaan loo nit mhm. yombul mhm. mais boo demee tey jii ba ngay def loo ay nit di leen ko jox ñuy ree di bég rek ñooñu dañ la war a sant gërëm la waa maa ngi ciy dégg nag lu nekk maa ngi ciy gis lu nekk mais man maa bëgg man maa am fu ma bëgg a jëm mais kon donc man faw ma am lu ma doxee ci li ma nekk ma may ko valeur ba nit ñi xam ne ci li ma nekk nii am na njëriñ effectivement voilà euh, mu nekk ay paroles yu am am solo vraiment defe naa képp koo xamante ne aussi mu ci milieu bi wala nga nekk ndaw euh, gis-gis bu si El Pocho am moom yow aussi moom nga si am mais El Pocho tey euh, booy xool vraiment aussi comme ci milieu bi am na ñoo xamante ne dañoo jékki-jékki rek dugg si am na ñoo xamante ne tey dañ ko jàngi est-ce que mën naa xam El Pocho affaire bi dafa nekk loo xamante ne tey da ko judduwaale wala da ko doon fooyee dëgg muy nekk xale wala dafa nekk loo xamante ne tey dafa dem xam ne talent bi mu ci moom mu dem jàngi ko ba lii tey ci moom nekk ci moom dinaa la am lu ma la wax loo xam ne loo xamul woon la. waaw loo xamul woon loo xam ne dinaa la ko wax parce que ay jamono ci ginnaaw. suñu waa kër sax dañoo xawoon a jaaxle. ci man parce que sama yaram bi lépp dafa yàqu woon. ay feebar yu garaaw moo ci génn ay genre ay ay ay taab yu mag. ay ndoxum si di xurabat. lépp ay génn ci sama yaram bi ba sama yaay xaw a jaaxle torop ci affaire yi. ci le yobbu euh, ci chinois yi nga côté mm-hmm. wa ci bu ma ci hôpital ñu analyse ma ah wa gi am problème trop. Mm-hmm. chinois yi ma xolé ma seen machine yooyu. Mm-hmm. xol sama yaram bi. ñu ne ko mère ki ar mo bëri ci yaram bi <coughs> non sérieux ñu ne ko ki ar il faut mu def ko uh-huh. problème. ah <laughs> kan chinois chinois ñoo ne mer man man ma am problème man aha ah doxalal eh, waaw ah dafa nekk loo xam dafa yàgg nekk ci man xam nga pas des fois nit dina def benn affaire ka kay seetaan daq ko ko foofu voilà mën naa ni nag yàgguma ci parce que mm-hmm. mbir lo ci yag yag fekk ñu la ci jitu mm-hmm. mais do ci amé fula rek mm-hmm. mën nga cee raw ñu la ca jiitu voilà donc nag euh, wax deug yalla euh, du mën jang nak lu mëna du mën mais xarna ci sama tank tubéy ba def ci ay genre formation yo xamanteni wax deug yalla euh, mu ngi may dimbali bu baaxa baax ba lepp lu mu bëgg def ci art ma ngi koy def est-ce que mën nañu xam formation yo fan nga ko defee Bethio wa formation yo nak sama benn way la andal diko def muy baydam wa ak Ibra italien cœur ma Massar là semaine bi ni ñu génn euh, vraiment ci euh, fan yi ñu génn nii mu nekk benn vidéo boo xamante ne Sangomar TV moo koy njëkk a teg Sangomar TV moo njëkk a teg exclusivité bi nga xamante ne tey El Pocho moom moo ko liggéey euh, vraiment comme li ñuy wax rek nit ki boo amee boo defee liggéey bu rafet kon donc nga war am lu rafet te ku def lu rëy am lu rëy kon donc dañuy àndandoo ak internet ak téléspectateurs yi seetaan Sangomar TV ñu dem ànd ak ak waa yi dem seetaan ni clip boobu nga xamante ne yaa ngi ko génnee récemment ay ca ñu dem te ñëwaat lab labyrinth is recalled. Sénégal bu joo dafa ñëw ak feem yu bees. Wagadugu, xoolal bu joo dikk na ak feem yu bees. Ouagadougou luy Ouagadougou. eh looloo jar eh luy Ouagadougou. laaj nañ la waxal. gisee Ouagadougou. maa ko ji. yaa ko bay. roose ba mu dooy joxo àddina ñu koy déggee du ya, ko ji du ya, ko bay roose ba mu dooy joxo àddina ñu koy déggee ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma jox sunu wagadugu ku bëgg bëgg na, ku bañ na ma jox sama wagadugu du ma, ko way Ya, ko way du ma, ko mom. Ya, ko mom. way ko ba mu neex joxo àddina ñu koy déggee du ya, ko way du ya, ko mom. wagadugu wagadugu wagadugu waga zigi zap ak ziri gi neew wagadugu doxal xolal wagadugu wagadugu wagadugu doxal waga zigi zap ak ziri gi neew wagadugu ziri gi neew ziri gi ziri gi neew ziri gi neew ziri gi ziri gi neew boo toogatee ba mu yàgg na mu way feccal wagadugu Banga nga xëy bëgg sa journée neex Wagadugu Wagadugu Wagadugu Wagadugu doxal waga zigi zàpp ak ziiri gi neew Wagadugu ziri gi neew gaay ziri gi gi neew Wagadugu kon wax ay ziri gi neew gaay ziri gi ziiri gi neew <laughs> sama gaay maa leen jox Wagadugu ya <laughs> love, is recalled. Sénégal bu joo dafa ñëw ak feem yu bees. xoolal bu joo eh looloo jar eh luy Ouagadougou. laaj nañ la waxal. gisee Marco maa ko roose ba mu tooy jox ko àddina ñu koy déggee du ya ko ji du ya ko bay roose ba mu tooy jox ko àddina ñu koy déggee ku bëgg bëgg na ku bañ na ma jox sunu wagadugu ku bëgg bëgg na ku bañ na ma jox sama wagadugu du ma ko way ya ko way du ma ko mom ya ko mom way ko ba mo neex jox ko àddina ñu koy du ya ko way wagadugu wagadugu wagadugu waga zigi zap ak ziri gi neew wagadugu doxal xolal wagadugu wagadugu wagadugu doxal waga zigi zap ak ziri gi neew wagadugu ziri gi neew ziri gi ziri gi neew wagadugu ziri gi neew ziri gi ziri gi neew boo toogatee ba mu yàgg na mu way feccal wagadugu baa nga xëy bëgg sa journée neex feccal waga dugg waga dugg waga dugg waga dugg doxal waga zigi zàpp ak ziri gi neew waga ziri gi neew gaay ziri gi ziri gi neew lu kon wax leen ay ziri gi neew gaay ziri gi ziri gi neew waga sama gaay ma leen jox loola Lab, lab, is recall wagadugu ranaya wa khal gisee wagadugu mako ci mako bay mako bay rose pa bu do joxo adina ñu koy bege du ya ko ji du ya ko bay rose pa bu do joxo adina ñu koy bege ku bëgg bëgg na ku bañ na ma jox sunu wagadugu ku bëgg bëgg na ku bañ na ma jox sama wagadugu way yaa ko way du maa ko ya ko way ko ba mu neex joxo adina ñu koy du ya ko du ya ko way ko ba neex koy waka waka waka waka doxal xolal boo toogatee ba mu yàgg na mu way feccal Wagadugu baa nga xëy bëgg sa journée neex feccal Wagadugu Wagadugu Wagadugu Wagadugu doxal waga zigi zàpp ak ziiri gi neew Wagadugu ziiri gi neew kaay ziiri gi ziiri gi neew lu bees Wagadugu kon wax leen ay ziiri gi neew kaay ziiri gi ziiri gi neew Wagadugu <laughs> sama gars yi maa leen jox loola Wagadugu ah, ah. <laughs> te rek euh, vraiment euh mu nekkoon kili boobu mu naan Ouagadougou vraiment et nena la man xaw nga ma gagne fi ma nekk Ouagadougou man xawma ma Ouagadougou xaw nu fa demee noonu te lu ma affaire bi euh goudoul té neexna aussi euh vraiment mal don la ci laaj euh, bi naka la demee aussi lan nga bëgg a wax si Ouagadougou waaw Ouagadougou dafa nek lo xamné lu doy waar lo xamné sénégalais yi bàyyiwuñu ci xel. hmm mais tay dina ko léral fi ci sangoman TV. hmm parce que fi lepp wala war hmm voilà. waga dugg boo xoolee dëkk la mhm. parce que am na dëkk boo xam ne tudd na yaxu ñay yaxu ñay yaxu ñay mhm. am na ay yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko wax mhm. waga dugg mais boo xoolee sénégal yi ñoom seen seen xel lépp europe lañ ko yóbbu ma ne nag waga dugg naa leen ko indil wax leen lan mooy waga dugg waga dugg dëkk la mais dëkk ba dama faa yàgg nag trop euh, président bi woo ma président woo ko dugg ci boppam. moom moom ma woo ne ma El Pocho ma ne ko weey mu ne dama bëgg sama tour dëkk. nga Je ma Sénégal ba ñepp jot ci. de mhm. ko dina am. Mhm. ma si Sénégal di ay 3 heures du matin la affaire bi hmm dama di mhm. am sama biir bi la sama sama suufu affaire bi suis fi la Je mu nekk genre fi la ñëw ba ci sama dënd bi suis sama <laughs> ah. ma mission quelle mission. mu ne ma lii la président waxoon ma mhm. ne ko insha allah dinaa ji wagadugu dinaa ko bay roose ko ba mu tooy jox ko sénégal ñu koy bëggee est ce que ku ne xam na ne fi mu toll nii wagadugu mu ngi wax àdduna. Mhm. non man dama gis euh, ci dir bu vraiment euh, démb rek mang koy gis muy commencé daw ci euh, vraiment mané ah, kon sama vraiment mi ngi liggéey en plus vraiment ndaw mom fu mu bu amé lim chaque jour El Pocho té je suis ci tay liggéey bi naka la démé won bi ngi doon préparer wako dugg la liggéey lan lan la suis aussi. liggéey bi na metti météo hmm. parce que lepp bokay démé ak xel la ak serveur rek hmm. mën na ni euh, do méti parce que lepp xel la hmm. mais lepp ni ma ci démé nak euh, ak conscience la ci démé ak bëgg bëgg ak yeg yeg waaw duma duma bëgg limay def xam ni li ni bu ma ci gorgolo mën na am fu ma yob wax deug yalla ma togg ko euh, dugal ko ici jo mais bama ci bama ci paré dama genn rek mu dugg ci xolu nit ñi ndessa ma dem machallah li bu ma ci gorgolo bu ma ko kilibé rek wax dëgg yàlla ñëpp dinañ ko safoo ndeysaan kilifi ban onos bi laa génn muy toj di bëm yàlla xam na ko ndeysaan aca loolu nekk li am am solo nga génne clip bi baan am vraiment mu nekk loo xamante ne dafa def it mu cartonné aussi est ce que single bi ne moom nga njëkk a génne bu fekkee euh, wàllu euh, cinéma comme euh, ay excursion noonu. am na ci benn produit boo xam ne njëkk naa ko génne Koro Daw la. moom mu ngi tudd sax El Pocho. waaw benn waay bu dëgër fit boo xam ne lu waay di def rek mu ne moom moo ko man moom moo ko xam. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ba mu ko génnee tamit nit ñi gis nañ ci seen bopp bu baax. Mm-hmm. te ci décembre bii nag ba ma moo waajal ko ne pourquoi pas ma génne loo xam ne mooy benn euh, son comédie bu neex. Mm, comédie musicale comédie musicale. Mm-hmm. ma créer ko wax daal wax ci wax ci Ouagadougou comme que président bi dama ko waxtaanoon ak moom ma ne dinaa ci góorgóorlu ba génne ko. président nu tudd. président bi ak xaaral si appel bu ma génne bi ko laaj sama xarit. <laughs> waa jaa baax na ñu dem. <laughs> président wo gonu bi waaw man dina def li ma wax mhm. ci la gor gor nak fexé ba def lol non mhm. gennako mu genn te wax deug yalla bu mu genn ba lay gis na ci sama bop lillahi mhm. waaw desane Euh, ba mu génnee ba légui gis nga sa bop mais euh, vraiment euh, El Pocho tey bëggoon naa xam tamit depuis quand nga dugg si musique bi dégg ma musique bi kon ci art bi mu nekk comédie musicale vraiment boy xool te am na ñoo xamante vraiment yag nañ ci dugg yow nak xamuñ exactement ak ak nga si dugg vraiment ñu ngi lay suivre mais bëgg nañ tay pour mbokk yi lay sétal yi nga xamante xamuñ El Pocho carrément kañ la dugg ci milieu bi nga leeral leen baax baax depuis kañ nga ci dugg ba ma ci duggé ak légui mat ans. 3 ans ans 3 ans et demi mhm. mhm. mais chaque jour ci ba ci parce que parfois da ngay di jouer fi nga xam Dakar des def. Mhm. muñ ci xel yi mhm. te sa jour soppe yi tamit wax dëgg yàlla mhm. euh, dañ ma koy laaj mhm. waaw mais dama naa leen lu jot rek yomb mais insha allah déwén bu neexee sunu bu neexee sunu borom. kooku ñu ngi ciy waaj lu rëy rëy rëy événement bu mag a mag a mag ci xolu kër masaar lañ koy defee artistes yëpp dinañ ñëw. ñu def lu yéeme lu doy waar. kon boobu Sangomax TV mu ngi ci biir. kooku ñoom ñooy P. Sangomax TV bu dul ñoom dara du dem li ngay wax ni sama DG mu ngi koy dégg te day déploy équipe yëpp ne leen dem leen ngeen jëlal El Bojo. Ya. kooku mooy monsieur Sarr. monsieur Sarr. Mhm. ndeysaan Sarren bi. moom maa ngi koy nuyu moom it. di ko joxaat wàcc waayam naan ko Sarren bi kontaan naa ci yow. ci Sarr. Sarr. El Bojo El kan hmm. hmm. <laughs> Bojo loolu eh, dina am solo lool mais dafa am léegi-léegi ak ku ma envoyé message sama numéro personnel envoyé eh, message direct ne ma. waxal ma sa waaji ngir yàlla na ma mayal revue de titre bi doyalu ma gars yi nee nañ doyaluñu bis la ñuy soxla bis dool est-ce que doo leen ko mayaat tuuti ñu xool laataa ñuy attaqué li des si émission bi jërë ngeen jëf ubbil seen xët bu njëkk laas ne xew-xew xew-xew bu rëy rëy boo too xam ni boo xam ni ca diwaanu Kër Masaar la xewee kàcca daaru salaam de benn xale bu jigéen boo xam ne amul sax 15 ans bàyyam jël ko may ko jëkkër jëkkër ja bëggoon ko ba gëmeew ko waaye sëy ba daa deful sax ñaari weer jëkkër ja ne ko fa ñuq ni yàq bu naqari dem dem outil deuxième femme jabar ji bam ñëwé ba ci mom diko laaj lan moko waral jëkë ji ne ko xol na ba xol sét ba sét way mënatuma def ak yaw mëna ko lutax mëna ko daga saflewul <laughs> ci diwanu kër massar la xawé xalé ba bëtt bëtt ya di joy dem ba ci baaje bam démé ba ci baaje wax dëgg yalla baaje ne ko xol na ba xol sét ba sét manit way sa jëkër yebul kenn man la yaba ndax bama koy may jabar dama ci xolon ay safa ñak safle bam ci wax lolo nam non la démé nak dina ci am luma leer yow sama dom nga sumil sa slip nga alma so safle dina xam so safle wul dina xama dom jo sumi slip ba ba jox ko baaje baaje jël silib ba taf ko ca paxi ba xane wax dëgg yàlla da doon sob soblu waaye xam na ca ñaari weer yoo xam ne mënul fexe ba yeewu ba médecin yi ko doon faj ñoom it xam nañ ca ñeenti weer yoo xam ne mënuñoo fexe ba yeewu ñu doon yeewaale médecin yi xam nañ ca juróomi benn weer yoo xam ne mënuñoo fexe ba yeewu hôpital fan la xewe ay paanu ndox lañ leen mujjee tuur wax dëgg yàlla ah baaje nag ba mu jugee nee na doom ji xool naa ba xool seet ba seet waaye yow tamit li sa jëkkër wax rek mooy dëgg yow moom safle woo waaye da nga ënd le yow ndax nii laa la yare bu beneen yoonatee del fóot sa njiit laa waaye nag euh, bu doon tëdd ak sëñ bi moom ba pare sa ay di fo di sol yu forox nag day xaw a métti. Mhm. daa am jigéen yu sàgganu. Mhm. waaw waaw jigéen ñu sàgganu yi fexe leen di ko kii waaye. <laughs> mais est-ce que tamit ni ñu ko ni ñu ko nettalee ci ku xale bu jigéen bi. waaw euh, dama dégg ne ñu tamit am na tamit ay xale yu góor yu mel ne ñoom dañ ciy jot ak ay seen ay jabar. waaw mais est-ce que loolu gëstu nga ci El Pothio. waaw gëstu naa ci parce que amoon naa ci sax benn cas. Mhm. waaw. parce que waa ji ci euh, ci ci ci super la yéeg. mais ba mu yéegee ba toog. caleçon bi dafa mujjee bënn kii bi. nu tudd taatu versaille nekkate dafa tilim mais tamit jigéen ñi tamit kër du leen ray de <laughs> sa waay tan soo ngi fuut od zebal juuxa mi dërëm lay sol nga def ci lay jar nga def ci tuuti dakande ak bula defaala ci sax waa lalaale waaye sol ko ba mu tilim xale jigéen tamit ñoo yey siisu waaye jigéen ñu forox lay tamit tasaagano ñoo <laughs> vraiment man moom daa fait ma journée sonnoon naa lol vraiment sama journée bi tey métti woon na trop mais macha allah dama la gis rek sama journée commencé neexaat yàlla na sa jàmm yàgg sama waa ji kenn du yow ci mim réew El Pothio tey bu ñu xuusee euh, ci biir émission bi xamna légui tay luñu ci ñu won ci waxtu jeex mais tay El Pothio bëgg naa tey euh, nga wax ma vraiment ce début carrière naka la démé won parce que tay boy xol ndaw buy door dugg ci milieu vraiment dina métti début bi daxoo ma ñëw parce que xam naa loolu ci sama bopp ñi may liggéey tamit xam nañ ko waaye mbiru aar bi ak showbiz bi bëgg bëgg la si man quoi wax dëgg yàlla ni ma si débuté nag maag sama benn xarit ñoo ñoo ci nekk doom mu jëy Saalum ñu koy wax sax moom Turki waaw wax dëgg yàlla ñu jël ci ay engagement yoo xam ni macha allah waaw wax dëgg yàlla suñu premier projet boobu ma xool war na def trois ans boobu lañ jëkk kii ñu ñu ñu ñu ñu génne un million et quelque teg ko Mhm. nena ci gor gor xati sama tank tubay deurumu kenn demu ci mhm. barki serigne bamba lepp ma xa jantel sama bop demu lo ci euh, ñi nga xam de autorité yek wala ñi nek sen ko ñoo am nañ doole ñu japp la ci mbir mi wa xama pa defa gaay ñoom bala ñoo japp la nit rek fo nga am ben niveau bo tolo ni ni mhm. parce que senegal mo baxé non ñam bu ñew di fecc ci yalla de mais yow mi nga xam yow ya bëgg bu ci xaar kenn mais amna ci sama nitu bop yo xamni chaque jour wax deug yalla ñu may dolel dima hmm. tek ci accès hmm. naan man ni la jappal wax deug yalla ñom ñomay gëna dolel hmm. te ñoo su ma leen xalaté rek man affaire bi dama ci dama koy gëna japp ñu gëna bëgg ndax ñoñu ñoo tax man may xex ñoo tax may jaayante waaw ak vraiment loolu nekk li am am solo mbok yi nga xamante ñoy ñooy seetaan Sangomar TV ci biir émission saint Talent comme nous leen ko waxé dès le début voilà aujourd'hui un jeune petit de talent un jeune bo xamante tay tey kenn dootu ko présenter à l'échelle nationale mu nek doomu Kër Massar noo nek nekk El Pocho vraiment di def liggéeyam bu am solo di béy waram vraiment euh, ci li nga xamante ne moom comédie musicale El Pocho aussi yamul fofu à chaque fois aussi euh, nee débuté na ci li nga xamante mo nek ay pièces théâtrales booy xool aussi il a été très bien formé même ba tax tay bo ko gisee rek nga xam ki li muy def li mën la mais li muy def почем? Euh, tay boy xol euh, vraiment lu ñu cërale woon ci waxtu euh ngi naan légui tay ak mu jeex mais lata lolu euh, El Pocho vraiment euh dañuy am contentement bu baax a baax doon am plaisir de partager yow suñ vraiment dernier numéro bi nga xamanté mo nek ci mois de décembre bi nga xamanté ne ñoo génn ci at bi at bi 2021 El Pocho ñu do am plaisir bu baax baax di la fiy dalal comme niñ ko waxé woon rek at bi day day baaxoo buñ koy jéxal ñukoy jéxalé jeexale ak mbégte mo moo taxoon tey ñu taamu woon invité le bëggoon invité ay musiciens ay tay euh li nga xam ne moo nekk reetaan dafa baax ci xol doomu dafa di di bég aussi moo tay Sangomar TV choisiroon El Pocho comme seen dernier numéro ci émission saint Talent El Pocho duñ def len lu di la euh, delloowaat kàddu gi euh, di la jajeufal bu baax a baax ci sa présence fi di lay bàyyi nga tagato aussi remercier ñi nga bëgg remercier la ñuy tej antenne maa ngi kontaan bu baax a baax ci émission bi mhm. euh, di kontaan ci waa sangomar tv mhm. wax dëgg yàlla ñoom ñi nga xam ne euh, képp kuy jeune mhm. boo bëggee feeñ dinañ la wane jàppale la teg la ci accès ñoom maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax ah di leen saluñee bu baax a baax euh, di nuyu ki nga xam ne mooy sama yaay di ko gërëm bu baax a baax ndax Uh-huh. waaw moom dama koy gërëm bu baax a baax a baax. Uh-huh. waaw di nuyu sama grand frère di ñoom Abou Sène Gora Sène. Uh-huh. sama waa Gaale maa ngi nuyu ñëpp ku leen da ngay juum ñoom Yama ak waaw ñëpp daal. waaw di nuyu tamit koo xam ne wax dëgg yàlla sama lépp la. muy Babou Lai. waaw Babou Lai moom sama lépp la moom. ndeysa moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw ak ma jël Saliou. Laylo Xarim Fall. Ama Gueye ah ñoom Fallou Kébé. ku leen daal da ngay juum wax dëgg yàlla nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di mhm. ñëpp ci ñoom contenté. Mhm. maam roxe sama xarit sama jigéen. Mhm. di nga laaj ndax balu fëgg jaay bi dajji waat na yeneen wala dajjiwul yeneen. waaw moom bégee naa ko. ayca <laughs> bu baax a baax. Euh, El Pocho. waaw euh, dama bëgg aussi euh, vraiment dama ko bëggoon def surprise mais il faut que ma wax gars yi El Pocho dama bëgg tamit nga wax gars yi que ne suba yaa ngi fii ci biir sangamaa de suba yow ak groupe yéen ay ñëw pour ngeen neexal gi gën a neexal. ay suba waa groupe waa ko dugg. bu ñu le 31. une heure. le 31 fii ci suba ci sangamaa TV. incha allah waga dugg nar fi ñëw su ma waa waga dugg dina ñëw di ngeen gis ay xeetu pat d'éléphant ay na papillon ay veer yoo xam ay ñoom ñamu mbaam <laughs> waga jag zega jeg rega jeg <laughs> suba du yomb kon ay ca moo ngi noonu euh, vraiment El bu di leen di jox rendez-vous suba incha allah ci kàttanu yàlla ci édition spéciale bu ñu war amal fii spéciale euh, fin d'année fii ci biir Sangomar TV ma si ànd ak samay naataango yoo xamante ne vraiment ay naataango yoo xamante dañoo mën lool seen liggéey su ma limee jummee ñoom ñëpp vraiment xam naa ñu may seetaan te ngi déglu suba incha allah di ngeen fi am spécial plateau euh, fin d'année ngeen koy amale ak team Sangomar TV yëpp pour ñu terminer clôturer année yi en beauté mais laata loolu dañoo baaxoo à chaque fois bu ñuy jeexal suñu émission ñuy dem ci natif du jour yi vraiment duñ def tata dunda sama tan sans ordonnance yalla ya bayila fi ba nga am njabot ju beure beure njabot bu barke ndessane neena koku dafa bax xolam mo rafet lol neena koku el pocho er buñ xefe bu ne mom mo ñu jox ñu lek ndessane neena koku jigen ju man goor la ndessane dafa tedde eh, ndessane eh, tedde eh, trayu vraiment ndeyu xeex neena koku nonu kep ku ñew ku ne mu ouf la kep ku ñew ci kër ga ku ne yaatal na la kon vraiment madame danso dañ lay souhaiter all the best i wish you all the best vraiment dunda sans tan sans ordonnance vraiment mu nek jigen ju ba ay ci dund ko bu baaxa baax eh xolam koku nonu ñoom dafa xaaru fu ñu jeexale muy door a ñëw mais mënu ci ñàkk parce que sànq dañoo tolloon foo xamante ne nii vraiment xam naa rek dañu koy jégal suba moom mooy gën a neex suba dinañ jël ñeneen ñi si kàttanu yàlla ay ca buy baax rek vraiment kon ñu jox ma keneen euh, moo ngi noonu kon dañ naan happy birthday to you vraiment kooku nga xamante ne moom moo nekk euh, ndiku saar euh, ndiku saar vraiment moo ngi noonu happy birthday to you ndiku saar mu nekk vraiment saar mu ndo ndiku dund cent ans sans ordonnance ah si all the best vraiment mu nekk borom ndàngal sookoon et ndugu amal fu lay dund rek yow vraiment mu nekk sama xarit depuis temps primaire on a partagé tous les semaines kayitoo di lycée Macodou Ndiaye amal continuer vraiment mu jox ma vraiment bu ci wax ci mom dañuy wañi tuti nena la ki moy dija borom sokon kon baby i wish you all the best dunna sentence en ordonnance mu nek jigen ju bax nena la xale bu nangu jang xale bu teral ay way juram vraiment nangul lente deg bu bax ba kon dija dunna sentence en ordonnance el pocho dama bëgg uh, ki ni di dija vraiment nga souhaiter mako happy birthday mu nek khadija borom sokon mo ngi non souhaiter mako happy birthday wa khadija borom uh, sokon mag na la happy birthday ya waaw naan la xaat bi bëse longu vie borom xol bu rafet bi. sama technicien jëlal ma elpocho lu muy wax si xadisa. borom xolu jama bi. jëlal ma ko jëlal ma ko ma gis xaar ko tuuti may ah ah moo ngi noonu boole ma ko xadisa. xadisa waaw mu waxal ma si xadisa lu rafet. xadisa dama naan la yow longu vie à toi. ak yow dundal lu bari bari. ah sama technicien loolu su ma koy am rek di kontaan. waaw borom xol bu set bi. Euh, léegi léegi xam nga lu ma bëgg sama technicien nga jëlalee ma ko ci ki nga xamante ne moom moo njëkk a génn sànq muy euh, bugguma madame danso ñu dem ci ci ndiku sar après ci khadisar vraiment nga tégal ma ben image el pojo waxal ma ci ñom lu rafet parce que vraiment yow ndana nga ku ci nek ci ñom bëgg nga bëgg na tay el pojo defal ko vidéo anniversaire kon acca ñu commencé war ko a zéro rek nga joxaan ma len ben ben la tax ñu tej émission bi koku moy madame danso madame danso ngi non yaay non madame danso mhm. ah, na la xabi bëzé ha longue vie à toi na la lo dund doyul acca jox ma kenen ki ma gis ayca elpocho a ah kii ndikusa euh, ndikusa borom Sokone. borom Sokone mom mi ma naan ko borom xol bu rafet bi. Mhm. waaw yow ya mom Sokone ndax sa xol dafa set. da la naan la longu vie yow à toi dundal lu bari bari bari loo dund doy. ayca kii mooy bébé Dija. bébé Dija waaw bébé Khadija borom Sokone. bébé Khadija borom Sokone. mo tan dama nan ko ah longue vie ah de sans ordonnance TV gagne. Et d'ici là, nous vous disons portez-vous bien et bonne suite de programme ici à Sangomar TV, surtout à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne fête de Noël.